Boa noite, senhores vereadores, nossos servidores. Boa noite a todos que nos acompanham em nossa residência, é, por nossa transmissão online da nossa Câmara. Eu declaro a sessão aberta em regime ordinário e passo a palavra aos vereadores e servidores que queiram apresentar suas intenções e nossas orações. Boa noite a todos apoiadores, nossos servidores. Eu gostaria de colocar essas orações aos jovens que ontem esteve em Ribeirão Claro, com a Aparecida Daves, né? É um trabalho bonito aí da igreja, com jovens. Queria parabenizá-la. É, acho que a Casa de Lei aqui esteve presente dando uma força para que ela conseguisse estar nesse evento. Queria louvar o trabalho dela e dos demais envolvidos. Gostaria também de colocar aqui em tensão o aniversário da Marlene, que hoje está completando 60 anos de idade, uma mulher que sempre trabalhou, muito guerreira aí com seus familiares, é a avó das minhas netas, né, minhas, minha, minhas filhas, minhas filhas têm um amor muito grande por ela, queria que Deus derramasse bênção da vida dela, que ela tenha muitos anos de vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e é convosco, bendita sois vós Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma vez, então, boa noite a todos, a todos que vão ter a oportunidade de assistir a nossa sessão através da internet. Temos um problema hoje, mas o Daniel está fazendo seu trabalho de filmagem. Acredito que amanhã já vai estar à disposição de todos. Ata número 10 da Câmara Municipal em regime ordinário do terceiro período e do primeiro biênio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Vale de Jacaré, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Vale de Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa, 98, Centro, às 19 horas e 20 minutos do dia 9 de 4 de 2018, sob a presidência do vereador Jorge Pereira Filho e secretariada pelo vereador Alexander Augusto Nascimento, a presença dos demais vereadores Léo Zanata, Lisberto Garcia Antunes, Edalberto Alexandre Goulart, Isael Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos, Wagner de Freitas Aguiar e Edivaldo Nascimento, e dos servidores Daniel Gonçalves da Costa, Luciene Regina da Silva e Edneia Maria Camilotti. Veio se reunir ordinariamente na sala de sessões Antônio Santos Neto. O presidente Jorge João Pereira Filho Inicialmente, veio desejar boa noite aos presentes e aos ouvintes que assistem a sessão pela internet. Declarando aberta a sessão, prosseguida por uma oração com manifestações e intenções realizadas pelo servidor Daniel e pelos vereadores Léo e Israel. Passando o presidente da sessão para seu expediente normal e os trabalhos de suas leituras ao primeiro secretário da mesa, o vereador Alexander Augusto Nascimento, desejando boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem online, realizando como primeira leitura o termo da ata da sessão ordinária anterior de 2 de 4 de 2018, passada ao plenário para sua única discussão e votação. Dispensada a discussão, foi votada e aprovada por unanimidade de votos e é assim declarada pelo presidente e por ele pelo primeiro secretário assinado. Não havendo nada a mais ser tratado no expediente, o presidente veio declarava encerrado, passando a sessão para a sua ordem do dia, não constando nenhuma matéria a ser deliberada em sua pauta e antecedendo seu termo, o vereador Wagner pediu a palavra agradecendo e parabenizando os servidores públicos municipais que vieram realizar um trabalho na última sexta-feira de campanha do dia D de conscientização e limpeza nos quintais. Não havendo nada mais ser tratado, às 20 horas e 10 minutos, o presidente veio declarar encerrada a sessão, na qual por mim, secretário executivo, foi lavrada e na próxima sessão será apresentada ao plenário e uma vez aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário da mesa. Obrigado, secretário. A ata está em sua discussão e aprovação. Não é recebendo nenhum manifesto, declaro a ata aprovada. sequência na sessão e ainda no expediente normal, mostra para a primeira leitura o projeto de lei número 014 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Suma, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial de outras providências. Artigo 1 Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o corrente exercício financeiro um crédito adicional especial no valor de R$ 209.220, com a seguinte educação orçamentária. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Departamento Municipal de Agricultura e Serviços Rurais. É, o projeto né, se encontra na mesa de todos os vereadores, né, dispenso mais leitura sobre o projeto que está dentro da justificativa do projeto. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Barra de Jacaré, senhor Jorge Pereira Filho e nobres vereadores, Assunto: Projeto de Lei sobre autorização para abertura de crédito adicional especial referente ao Programa de Gestão de Solos e Águas e Microbacias. Prezado senhor, em virtude da alteração do plano de trabalho da microbacia Coqueiralzinho, conforme a consulta pública com os produtores da microbacia em questão do dia 19 de março de 2018 e é protocolada na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Núcleo Jacarezinho, no dia 26 de março de 2018, encaminhamos às Vossas Excelências novo projeto de lei que atualiza a abertura e especial com suas respectivas dotações orçamentárias referente ao programa de gestão de solas de água em microbacias. Salientamos ainda que os valores permaneceram inalterados e a mudança no plano de trabalho não altera o objeto do plano de ação e foi necessária, pois a realidade e prioridades da comunidade do bairro do Peralzinho atualmente não corresponde às mesmas do início do programa de gestão de solos e águas e microbacias em 2012. No aguardo do solicitado, manifestamos nossas considerações. Atenciosamente, Adalberto Freitas Aguiar. O projeto de lei né, recebeu parecer favorável do político, do executivo, também do nosso legislativo, da doutora Júlia, o projeto de lei vai para a Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Deviação e Obras e Serviços Públicos. Né? Refere ao guarda da apreciação das comissões. a Câmara Municipal de Projeto de Lei dispondo sobre a alteração do anexo 4 da tabela de vencimentos do plano de cargos e salários do Magistério Público Municipal, excluído pela Lei 374-2010, que é de autoria do vereador Alberto Alexandre Goulart. E também o requerimento 02-2018, que requer que a administração municipal encaminhe o projeto de lei dispondo sobre a de terras para a ampliação da área do Secretário Municipal de Autoria também do vereador Alberto Alexandre Goulart. Ofício número 082 de 2018 do Ilíssimo Senhor Jorge Pedro Filho, presidente da Municipal. Em resposta ao ofício 030 de 2018, encaminhamos cópia do diário de bordo do veículo Lina Fiat para cada no Y5872, pertencente ao setor administrativo, bem como de área de bordo do veículo iCross Citroën, pertencente ao Conselho Tutelar. Sendo só para o momento, desde já, renovamos nossos votos de destino e apreço. Atenciosamente, Adalberto Freitas Aguiar, prefeito municipal, está em os agradecimentos, né? É, é um ofício que nós vimos que se mandou uns dias atrás, pedindo ao prefeito que mandasse uma cópia do Jardim Borges Henriques, e ele já respondeu. Aí cabe aos vereadores aí, né, é, a leitura dele, está aí a cópia, é, tanto do, do Fiat, do Líder, como também do Conselho, do Carro do Conselho. É, passando uma sessão para a ordem do dia, temos como primeira proposição o requerimento do vereador Adalberto de 1 de 2018, que requer do Poder Executivo a elaboração e envio à Câmara Municipal de projeto de lei dispondo sobre a alteração do anexo 4 da tabela de vencimentos do plano de cargos e salários do Magistério Público Municipal instituído pela Lei 374-2010, de autoria do vereador Alberto Alexandre Goulart, protocolado no dia 11 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor Jorge Pereira Filho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Barra do Jacaré, Paraná. Na qualidade de vereador, desta Câmara Municipal, em conformidade com as normas regimentais e legais, venho por meio deste solicitar desta Presidência que, após ouvir o plenário, venha encaminhar pedido ao Poder Executivo para que venha, através de sua Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ou órgão competente da administração municipal, elaborar projeto de lei para alteração do anexo 4, tabela de vencimentos, da Lei 374 de 2010, Planos de Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de Barra da Praia. Considerando as alterações ocorridas na legislação previdenciária nos últimos anos, principalmente no quesito tempo de contribuição e idade mínima para solicitação do benefício da aposentadoria. Considerando que, com as alterações acima citadas, nossos professores têm estendido sua carreira no sistema de ensino municipal Considerando que a tabela de vencimentos, anexo 4 da Lei 374-2010 e anexo, observados através do projeto de lei 04-2018, 19 de janeiro de 2018, aprovado, por essa Casa de Leis, que originou a Lei 660 2018, de 19 de março de 2018, estabelecendo um novo piso dos professores e agente auxiliar da educação de rede de ensino público municipal, permitindo progressão salarial somente para os professores com carreira até o máximo 25 anos de atividade laboral. Venho por meio deste reafirmar minha solicitação, pois a tabela de vencimento já mencionada não permite que o profissional do magistério municipal tenha progressão salarial a partir do 25º ano de carreira, estacionando seus vencimentos, sendo que temos professores com mais de 35 anos de carreira, ganhando como se tivesse 25 anos. Os mesmos estão com uma perda salarial mais de 15%, pois a cada dois anos de carreira, ele teria o direito de 3% de acréscimo em seus vencimentos. Indago ainda que ninguém é obrigado a se aposentar por ter chegado ao tempo máximo de contribuição, exceto a aposentadoria compulsória. Se se, sente, se se sentiu útil e é apto ao trabalho. Se se sente útil e é apto ao trabalho. Porém, isso não impede de ter suas progressões de direito na tabela de vencimentos. Como proposta segue anexo para comparações a tabela atual de vencimentos, anexo 4 da Lei 374-2010, já com valores atualizados e reajustados através da Lei 660-2018 e tabela proposta através deste requerimento. Sugiro ainda que não só a tabela proposta venha sofrer alterações, mas também o anexo 4 tabela de vencimentos da Lei 3564 de 2015, plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais estendendo-se para mais de 35 anos de carreira, por entender que com as regras novas da Previdência Social, muitos de nossos servidores terão que trabalhar bem mais do que 35 anos para conseguir o benefício da aposentadoria. Nada mais havendo a constar de serve de entendimento e compreensão deste plenário e vislumbrando a aprovação deste por ambos os poderes, requer o voto destino em consideração. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, do Jacaré, Paraná, 10 de abril de 2018, e da Alberto Alexandre Goulart, vereador do DEM, protocolado sobre o número 36 de 2018, dia 11 de abril de 2018, com o senador João. Como que como consta no requerimento do vereador, tem a tabela tabela de vencimento né, dos professores. Né? Então, depois o vereador cria, não sei se o vereador tem próprio, se o né? tem, Então, né, o requerimento 01 é de 2018, do autoria do vereador Dalberto, ele vai para a sua única discussão com a palavra do vereador Hidalgo. É, boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes aí que estão em casa. É, então, sobre o requerimento, esses dias atrás, passou um projeto aqui pela Câmara é, sobre a aprovação do novo piso salarial dos professores. Fui a favor, foi aprovado. Aí, depois disso, comecei a analisar um pouco mais o projeto e acabei descobrindo que o projeto ele, ele traz é, uma tabela até os 25 anos de carreira do professor. Enquanto os outros funcionários têm uma outra tabela que vai até os 35. Então procurei administração, órgão público, uma sala aí da, da administração, para que me informasse se, há, se há, podia haver uma possibilidade de estar tá mudando essa tabela e fazer uma nova tabela, ao invés de o professor trabalhar 35 anos, que ele já tem aí, professores aí, 35 anos aí de, de contribuição e está estacionado nos 25. Então, para ver se podia o executivo e o senhor prefeito, junto com os órgãos competentes,